қорқақтардың жанында бақытқа орын жоқ үнемі қорқыныштан қалтырап дірілдеп жүріп ешқашанда бақытты өмір сүруге болмайды сұрапылдан қорқып үрейге бой алдырсаң үрейдің сұрапылына тап боласың кейбіреулер адасамын ау деп қорқып жүріп адасады қорқақ көлеңкесінен де қашады зат неғұрлым жеңіл бос болса соғұрлым орынды көп алады мақтаншақтық та сондай алтын жалатқан қару сияқты шақтардың да іші тысына сәйкес келмейді мақтан қума бірақ бар күшіңмен мақтауға лайық әрекет жасауға тырыс тумай жатып толдым деме толмай жатып болдым деме өзіне өзі ғашық болу бұл адамның үлкен соры бұл ең алдымен өзімшілдікті өзімшілдік күншілдікті туғызады әйтеуір сөйлей беру мен ештеңені тыңдағысы келмеу мақтаншақтықтың белгісі болып табылады тәкаппарлық мақтанышқа жасалған карикатура адам өзіне өзі неғұрлым мәз болса оның бойында мәз боларлық нәрсе соғұрлым аз болады